assalomu alaykum hurmatli kanalim obunachilari va tasodifiy tomoshabinlar sizlar bilan yangi zamon tabibi husanbek ilhomov biz e, tip kanalimga qo'ygan e, asadbek dsp asadbekni oldiga keluvdik esingizda bo'lsa tepada qo'yaman video qo'ygan edim oldingi asadbekka yordam beringlar degan ularni hmm, shoir opa onalarini ismi shoir opa ular bilan telefonda gaplashib ularni oldiga keluvdik va e, ulardan massaj qilib apparatimizda massaj qilib bir bir kunda yaxshi rezultat bo'ldi va hozirda o'sha apparat bilan ikkinchi marta massaj qilgani keluvdik hozirda ularni ko'rsatamiz mana asadbekni oldiga keldik asadbek yaxshi mana massajdan keyin uyqulari kelib tinchlanib qoldi tinchlanib uxlayapti quyoshga yuraman deb shirin uxlashini qarang uyda olganini bilib qoldingmi sezyaptilar shekilli keyin yana indamay qaytdim ana shoir opa onalari bular endi hozir mana apparatimizda massaj oldilar endi bu qo'shimchalarni olib bu bolaga berish kerak natija yaxshi birinchida bilindi уже birinchidan уже sezdilar o'zlari injiqlanishi e, uyqulari yaxshi bo'ldi yaxshi xudoga shukur endi shuni e, davom ettirish uchun mablag' kerak bo'lyapti o'shaning uchun yordam berishinglarni so'rab qolamiz hammangiz duo qilib o'tiraman yordamlaringiz ayamanglar shu bolajonim mana yaxshi bo'lyapti inshaalloh xudo xohlasa davom ettirib davolanishni davom ettirib qoldirmasdan uzmasdan davom ettirsak xudo xohlasa yaxshi natijalar bo'ladi va kanalimiz davomini ko'rib borsanglar asadbekni yana qo'yib boramiz holatidan xabardor bo'lasizlar o'zinglar inshaalloh hammaga rahmat sog' bo'linglar kart e, opani kartalarini e, video ostiga yozib qo'yamiz telefon nomerlarini yozib qo'yamiz chiqib aloqada o'zlari bilan bog'lanishinglar mumkin hammaga rahmat meni tinchlanib uxlayotganimni ko'ryapsizlar mana sizlarga rezultat tinch holda mana uxlayapti